vento perdemos folhas do seu cartafolho. Essas que os chuvascos mecanógrafos decolham no manual dos mastros. As cabotas não têm quitasol, sol pero forrão dos equilíbrios pelo arame transparente de todos os ortodrômicos do céu. Calhamatos em velas serão essas que o vento levou no seu cartafol. Também foi equilíbrios, no o sei. Caboca aberta Callababa está mirando mirándonos solo.